井戸井戸ある井戸がある井戸があるですか暗いはい井戸見えたら覗き込みたくなりません嫌なの嫌終わるまで解放されないらしい相当一歩一歩お進みください音が、音がする音がする 大丈夫です大丈夫ですか本当に？ 大丈夫ライブ日曜日ライブだったよ大丈夫ですかルミコルミコクイッと覗き込んでもらってクイッとルミコ何が見えてたの、お疲れ様でしたこれ これ何も見ずにこのリアクションだったら天才芸人登場ですよ <laughs> すごいえどうしたのどうしたのルミコが出てきたルミコが出てくるんですか出てきたルミコが後ろから来たと思ったら前から出てきたんですルミコがルミコはいつまでゆさルミコに伝えとくなんか楽しそうリコさんもちょっとやってちょちょちょちょ先生 です今で僕合ってますよねやりませんいや、うん、私はあのアシスタントなんでちょーよかったらえそれふんもうちょっと悪い大人がいるよここ吉田さんこれじゃまるで逆プロモーションじゃないですかだったら中村さんがやればいいんじゃないちょ早かったですよね今ね <laughs> 手の出し方めっちゃ早かったですよね立花様が立花様がまあこの辺が若手の務めということですよねいや別にあの ええ、本当に怖いんでしょあの段階、ちょっとください。完全にあの、えっ、ー、と、高橋さん、高橋さんがイケメン半減の人もいいですか、ね。始まってるような気がする。始まってなくてあれだったらやばいですもんね。これは？これもあの紫の輪っかの方に。紫の輪っかに何がいるね。何かいるね。 えー、こんなにだって吉田さんと違う人に撮られてんじゃないですかあれなんでちょっと待ってやだよ待って動けたのでどこまで行ったらいいんですかあの紫の輪っかまでもうーッと進んでもらえばディレクターから進めよの無情な声 <laughs> えー、ちょっと待ってよ光る時ああ っていうリアクションなんだ何をちゃんとやるんだろう ミミコが運んではいこれで OK ではいお疲れ様ですこれ演技じゃないですよねマジ大丈夫だったミミコさん